慶連でございます連結成が2007年、えー、平成19年ということですからまあ決してあの、まあ、若い連ですが中身は濃いですでは連携連の熱演をご覧いただきましょう連携連どうぞ 疲れ様でしたあの林言葉で